Ciao amici, benvenuti a Quaderno di Vino, nuovamente con Antonio per assaggiare un altro straordinario vino e oggi ho visto che Italian rompendo un po' la striscia dei vini bianchi e rosati, ci hai portato un rosso, ci sarà qualche ragione? Sì, sicuramente, perché ho messo la maglia rossa. <laughs> allora ho cercato di fare pandan, l'abbinamento, invece di fare l'abbinamento cibo-vino facciamo l'abbinamento eh, abbigliamento-vino, abbinamento, abbinamento. <laughs> parliamo di cose serie. Allora, vino rosso, eh, siamo in Piemonte, siamo in Piemonte, quindi siamo nelle nostre zone, però siamo in una zona dove si produce vino, eh, c'è una DOC, ma non tutti lo sanno. Provincia di Cuneo, eh, nella zona di Saluzzo, Colli Saluzzesi, Colli di Saluzzo. Eh, per la precisione siamo a Revello L'azienda è Cascina Melognis, azienda agricola di Vanina, Maria Carta, io mi ricordo tutti i nomi ma sono, sono amici, eh, Vanina è la conduttrice di questa azienda insieme a suo marito Michele Antonio Fino, vedi hanno tutti e tre i nomi e cognomi composti di, da tre parti. <laughs> Eh, no, famiglia, sono degli amici, famiglia fantastica, eh, una scommessa, hanno incominciato a produrre vino, eh, appunto in questa zona ci sono già i vigneti, ehm, però questa è una zona soprattutto famosa per i frutteti, ci sono tanti, si fanno mele, si fanno kiwi, quindi è una zona dove si produce molta frutta. Eh, è un'azienda giovane, giovanissima, eh, parliamo di all'incirca eh, 10.000 bottiglie complessive fra tutti, tutti i prodotti, loro producono a parte questo rosso eh, altri due rossi, vado a memoria, un rosé, un bianco e anche un metodo classico anche un metodo classico. E eh, arriverà il momento. E arriverà il momento, per me è già arrivato, poi se ti comporti bene arriverà anche per te. Allora, il novame, ecco un'altra caratteristica di questa azienda è che loro danno eh, ai loro vini eh, un nome latino, sempre, novamen, prodotto di punta dell'azienda è un uvaggio composto da 70% Barbera e 30% Pinot Noir loro hanno fatto questa scommessa sul Pinot Noir, effettivamente comunque arrivando lì in zona eh, ci sono quelle nebbioline, ci sono quelle colline, e tutto che, che, che, che possono vagamente eh, riportarci anche in Borgogna, no? eh, chiaramente stiamo parlando di due prodotti completamente differenti. Eh, quello che domina, quello domina mh, mm, il territorio è sicuramente il Monviso, sì. il Monviso, siamo in Valle Po, alla base della Valle Po c'è il Monviso, quindi 70% Barbera, 30% Pinot Noir, eh, vinificazioni separate, Pinot Noir a metà settembre, il Barbera a fine settembre, inizio ottobre, ehm, vengono inizialmente vinificati in acciaio, poi portati, portati in, in, legno, fatti invecchiare almeno per 36, 48, 48 mesi, quindi l'intento di questo vino è di avere un invecchiamento medio-lungo, cioè è un vino che può essere portato sì. avanti negli anni. Eh, bando alle ciance e andiamo avanti. Esatto. Ecco, parlavo di Monviso, tra parentesi, queste etichette qua eh, vengono fatte direttamente da Manina. Lei okay. è una grafica, se le studia lei, le ha create lei e quindi c'è l'immagine eh, di un volto, volto femminile e poi di qua abbiamo Monviso Wines Bellissimo. con eh, l'immagine del Monviso e via anche per un logo. discorso di mh, mm, Nonostante le poche bottiglie loro lavorano con l'estero e esportano e allora per rendere riconoscibile il prodotto, non avendo, non avendo il discorso, eh, non essendo vino ad esempio delle langhe, si identificano con la zona del Monviso. È un è un, una caratteristica non poco importante. Assolutamente. Abbiamo azzeccato con questo sole, questo caldo il vino rosso, no ma quando la roba è buona è buona. Trasparenza bellissimo, limpido, rosso rubino. Limpido sì, trasparenza direi che lo facciamo con un vino bianco esatto. poi, rosso rubino pieno, rosso rubino pieno. Bellissimi riflessi? Sicuramente sì. Si sente ah. comunque che ha fatto questo passaggio in legno, eh, i frutti rossi? Sì, e non solo. Non solo. Parlavo di legno, parliamo di botti di rovere per la precisione di secondo terzo passaggio, quindi non parliamo di un qualcosa che dia un'impronta eccessiva, troppo forte a livello di, di, di, di sentori. Si sente eh, prugna? Sicuro, sicuramente. Beh, si producono anche in zona, cioè comunque sì. ci sono piantagioni di, di ramassin, prugna. Andiamo ad assaggiare? Andiamo. straordinario. È tutto lì. Una, abbiamo l'acidità la, la, derivante dalla Barbera, la nota elegante derivante dal Pinot Noir. Esatto. Il problema è che molte volte al Pinot Noir, che condivide anche col Nebbiolo, è la mancanza di mm, eh, colore, no? di antociani. In questo caso qua la Barbera gli va a esatto, dare il esatto, contributo sul colore e creando appunto questo, questo vino. L'acidità della Barbera si sente completamente, e, però è un vino, un vino caldo, è un vino caldo, morbido, vino, sì, sì, sì, che, si beve, che si beve tranquillamente. Vuoi l'abbinamento? Wow, sì. Beh, eh, qua l'abbinamento è facile perché comunque... Eh, neanche ci stavo pensando all'abbinamento, no, però stavi bevendo. dovevamo farlo. <laughs> È un vino che comunque, che comunque possiamo, possiamo, tranquillamente abbinare a qualsiasi tipo di, di, di, carne rossa, anche la selvaggina, è un vino che si sente, è un vino presente, quindi va, va, mm, può andare tranquillamente in competizione con dei, dei sapori importanti. Comunque piatti strutturati perché sì, sì, sì, sì, sì, salumi anche qua, eh, formaggi, formaggi, ecco siamo in una zona dove andiamo verso magari verso le montagne, troviamo abbiamo delle, dei bei formaggi, delle tome di montagna, quindi le, le andiamo ad abbinare, abbinare tranquillamente. Il portuvaglio Antonio è straordinario, è molto riuscito. Sì, e quanto ci costa goderci questo oh, la, la, cosa, allora, a parte, a parte la, la, simpatia, la bravura dei, dei titolari, dei proprietari, con cui abbiamo già fatto comunque delle degustazioni eh, assieme, delle serate, molta disponibilità, e molta competenza, ehm, un inciso, eh, Michele, Michele eh, oltre a fare il vino, anzi questo è il suo diciamo, secondo lavoro, lui è, è un professore all'Università del Gusto. Okay. Comunque, eh, caratteristica fondamentale, a parte la bontà dei prodotti e il rapporto qualità-prezzo. Questo è un vino che eh, esce sotto i 10 euro anche lui. Wow. Un vino che esce sotto i 10 euro, un vino comunque già importante, eh, a un prezzo veramente, veramente onesto. A me piace da me. È, è da, da, sottolineare da diverse puntate che parliamo di vini straordinari a prezzi che sembrano un po' irrisori. Finché ci riusciamo perché, bene, è troppo facile bere bene spendendo tanto. È cosa di andare un pochino alla ricerca della qualità e ci si trova sì, sì, e sì, a prezzi straordinari, quindi nuovamente hai portato uno straordinario vino, saluti a Caccina Melognis per questo straordinario prodotto e, e ciao agli amici. Ciao a tutti ragazzi, cin cin. Salute. Ciao amici.